ахмет байтұрсынұлы егіннің бастары бір адам жас баласын жанына алды екеуі сайран етіп кетіп қалды қыдырып әрлі берлі жүрді дағы егінші егін еккен жерге барды аралап әр егінді қарап жүрді кезет пісіп болған егін түрлі бастарын дәнге толған төмен салып бидайлар бейне тағысым етіп тұрды жалғыз ақ бір бидай тұр көкке қарап бейне бір жалғыз өзін көпке балап баланың сол бидайға көзі түсіп білмекке кетті көңіл жөнін сұрап құбылып бидайлар тұр басын салып жіберген мырза құдай нұрға қанып әй әке мұның мәнін түсіндірші Бір іске тұрмын өзім қайран қалып бұл бидай көтеріп тұр басын көкке қарайды шекірейіп өзі көпке өзіне өзгелерді теңгермейтін соншама бұл бидайдың дәні көп пе айтайын мұның мінін балам саған шырағым түрін көріп таңдам болған өзгесі төмен қарап бүгілгенде ойлама кем екен деп бәрі сонан және де әкесі айтты баласына соқтан ба құр сорайған қарасына құдайым өзгесіне дән бергенде бұл бидай дәнсіз қапты арасында бидайлар басы толық иіліп тұр дән берген қожасына сыйынып тұр басында бұл бидайдың дәні болмай кекірейіп көкке қарап бүлініп елде көп бұл бидайдай адам дейді тәкаппар оны халық жаман дейді қалпы емес тәкаппарлық данышпанның тұтынба бұл мінезді балам дейді